Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence. Si chiama Alace On Me Waterproof e, ed è un mascara nerissimo. Vi faccio vedere lo scovolino, che eccolo qui, è sottile, metti a fuoco per favore. Ecco, è molto sottile e dice di cercavo multi effect quindi una mascara multi effetti intanto ve lo faccio vedere all'opera e poi ne parliamo dicevamo che questo è un mascara waterproof e lo confermo perché l'ho messo alla prova tutta estate con il caldo e anche con l'allergia in primavera l'ho usato per un po' di tempo ed effettivamente si è comportato benissimo perché eh, con gli occhi che lacrimavano non ha mai sbavato, non è mai colato, non eh, secca le ciglia, non le rigidisce e allo stesso tempo durante il giorno non va a sgretolare, resta bello fermo ma si strucca tranquillamente con un qualunque eh, struccante bifasico oleoso adatto per il trucco occhi soprattutto quello intenso cosa dire del mascara in sé intanto che è un bel nero poi ha questa formula eh, multiazione la chiamano diciamo che effettivamente è allungante e anche un po' volumizzante quindi fa questo effetto leggermente ehm, ciglia finte, naturali, è molto bello, si nota, eh, ma è un effetto naturale. Eh, sinceramente mi piace, mi piace abbastanza e eh, non si è seccato fino alla fine, cioè l'ho proprio finito. Adesso faccio, devo fare 50 passate per eh, colorare, quindi è davvero finito ma fino al fondo non si è seccato, non è diventato pastoso, quindi sicuramente è super consigliato il Lace on Me questo mi è piaciuto davvero e quindi visto che è un prodotto super low cost perché costa meno di 5 euro direi che è super super promosso allora questa era la recensione fatemi sapere se l'avete provato e come vi siete trovate io come sempre spero di sia stata utile se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale così non perderai le prossime recensioni beauty e alla prossima ciao